Arkadiusz Łomec, powiedział starszy tym instytucji. Pracuję w firmie Intel na stanowisku, które się w naukowym narzędziu nazywa Security Validation e, i chciałbym dzisiaj e, opowiadać, trochę o e, rzeczach, na których kompletnie się nie znam, ponieważ odpowiadam za testowanie społeczeństwa firmami w płynach głównych. Zaczniemy może od takiego pytania. E, jeżeli chcielibyście przechowywać pieniądze, to na najlepszym miejscem był? Wow, safe, Kto powiedział bank pierwszy? Ja. Ale to nie powiem. Ja. E, e, no i rzeczywiście ta idea była Natomiast pojawiły się grupy, które zamiast e, brać e, jako swoje cele e, pojedynczych użytkowników, na przykład słyszeliście pewnie o słynnym podnecie Zeus, który potrafił podmieniać powiedzmy numery kont, na które wpływa się miała pieniądze. Okazało się, że całkiem niewygodnym pomysłem jest wzięcie właśnie na cel samych banków przez, jak myślicie, e, jeżeli przez dwa lata e, mielibyście dostęp do firmowych sieci banków, e, ile dałoby się Wam wynieść pieniędzy? Tak, żeby pozostać zadowolony. 300 milionów. Wszystkie. No tutaj nie było aż takiego rozmachu. No, ale świetna sprawa znaczy oficjalnie podwyższonych, do których banki się przyznają, jest 30 milionów dolarów, natomiast nieoficjalnie, oficjalnie, no, może przedłużę. Czy e, czym to się wszystko różniło od takiego typowego scenariusza? Zdecydowanie do tej pory, jeżeli już były e, banków, tak jak opowiadałem w zeszłym roku o e, tym, co Aneta zrobiła, e, były to operacje typu hidden run, czyli po prostu próba wypłacenia jakichś tam wielokrotnej, że wielkiej kwoty 3-4 milionów dolarów i liczenia na to, że nic się nie Natomiast e, te dwie grupy, o których e, tutaj o nazwach i Alunek, skupiły się na tym, aby infiltrować sieć e, banków bardzo metodycznie, pomalutku, zyskując stopniowy dostęp do coraz to kolejnych systemów, obserwując przede wszystkim, w jaki sposób zachowują się operatorzy tychże, tychże e, systemów bankowych. I e, w jaki sposób w ogóle można było uzyskać dostęp do elikowych przetrzymanych. Oczywiście, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, jak zawsze mówię, tak, że jest człowiek. I e, najpopularniejszym sposobem jest oczywiście stargetowanie phishing, czyli wysłanie jakiegoś e-maila z jakimś załącznikiem, który zawiera e, coś do ukrywania. Natomiast wiadomo, mamy też skuteczne systemy e, antyskomowe, e, duże IDS-y, które są w stanie taki ruch wykryć. E, jak można zyskać na wiarygodności? Co byście na przykład zrobili, żeby system pocztowy uznał, że tę wiadomość warto dostarczyć do konkretnego użytkownika? Jakie, jakie są takie... Napisałbym o redukcjach. <laughs> na przykład, to jest dobre. E, zgłoszenie wali. Podanie się za Właśnie, dobrze, dobrze, nie no, to jest, to jest bardzo dobre. Kto to powiedział, że zajmie tak? Zgrywanie typowego usera e, typu na przykład biznes, tak? Otóż też, zgadza się. Otóż e, e, tak naprawdę nawiązały też kontakt z właścicielami e, wszystkich innych e, poważniejszych podmiotów i kupiły od nich E, dostęp do e, komputerów, które były z pól e, IP należących do poszczególnych banków. Okazało się, że po prostu już istnieje wiele zainfekowanych systemów w bankach. Kwestia jest tylko, kto ma do tego dostęp. Okej, okay, ale wiesz, to jest socjotechnika, tak? tak? No, I właśnie się inżynieria socjotechniczna w tym momencie, Ponieważ. Kiedy, kiedy po prostu dzwonisz Czerek. i uzyskujesz wszystkie informacje, które możesz. Tak? Czerek, tak. później powykładzie. Ponieważ e, jeżeli ma się już kontrolę nad komputerem, który jest w banku, nawet jeżeli należy on po prostu do szeregowego użytkownika, to korzystając z niego można wysłać do swojej koleżanki, swojego kolegi w innym banku e, maila. Ale to robię, e, w załączniku przesyłam Ci najnowsze informacje dotyczące naszej oferty kredytowej. Ale to robiłem po rzeczy przy, przy przelewie, jeżeli chcesz. Po 7 tysięcy dolarów. Całego, może zjeść więcej ciasta. E, teraz troszeczkę o technikaliach, ponieważ e, w takich e, sytuacjach już udało się uzyskać kontrolę nad takim komputerem. Zostało tam instalowanych dużo różnych ciekawych, ciekawych tuli. Nie wiem, czy znacie, nie znacie. Bo zawsze się pojawia taki problem, już zdobędzie tą, tą kontrolę kilogenem wszystkie klawisze, które ktoś naciska. Chcielibyśmy jakiś screenshot ekranu. E, czasami chcielibyśmy wszystko naraz. E, no i e, tak się składa, że istnieje taki, takie narzędzie, które jest jakby uzupełnieniem Metasploita. Nazywa się Minicac. I w momencie, kiedy już dzięki na przykład właśnie eksploitowi z Metasploita zostały wykonane komputerem, możemy tak naprawdę zrobić wszystko. Zrzucić listę e, użytkowników tego komputera, e, zrzucić hasze ich haseł, jeżeli są banalne, e, możemy praktycznie od razu złamać, tym służy Kain Rabel. Możemy zainstalować co tego oprogramowanie do nawet nie tylko do miasta screenshotów, ale w ogóle podglądania na żywo, co robi dany użytkownik. No i tutaj było kilka pomysłów. Stosowało nowe admin, albo też modyfikowano mechanizm EBWP w Windows. Teraz teoretycznie może pójść tylko jeden e, użytkownik e, naraz w systemach klinicznych. E, natomiast można to ograniczenie usunąć i po prostu jednocześnie być zalogowanym na komputerze i wyglądać dokładnie tak? okay. No co dokładnie się na tym ekranie dzieje. No dobrze. Czyli e, atakujący z dostęp do tych systemów E, udawali operatorów, przelewali pieniądze na swoje konta, później je wypłacali. E, I tak, które najlepiej wypłacić takie pieniądze? No. Okej, ale ostatnio, jeżeli chcesz już mówić o takich e, przestępstwach internetowych i tak dalej, to najlepszą próbę jako tych przestępstwem to jest określone W, czyli W, czyli Western Union. W tym momencie tak naprawdę przelewka może otrzymać Można. Western Union. I jest tak, i jest tak że tak, wypłacić, podatki, tak. Wykładać? Ale e, na no, przykład zostajesz, zostajesz z zwany japis, tak? Więc otrzymujesz po prostu na przykład przelew z Chin, tak? I odsyłasz go do Chin, tak? Co ci to daje? Może ciasteczko. Wrzucam na pewno nie rzucić, na pewno. Challenge accepted. E, no teraz okazuje się, że pole też można przeprogramować. E, na przykład zastosowano taką sztuczkę e, po uzyskaniu dostępu do właśnie systemu kontrolującego bankomaty, że w bankomatach są pewne kasetki, do których odchodziło podobne. Była kasetka bodajże 1000 rubli i 5000 i e, przedpływała bankomat tak, że w momencie, kiedy tak, zamieniono te wszystkimi listami, czyli wpisując kwotę powiedzmy 10 tysięcy rubli, wypadało 10 banknotów, ale nie 1000 dublowych, tylko 5 tysięcy rubli. Tak? Więc e, to po prostu w ten sposób zwiększała możliwość wypłacania sobie tych pieniędzy. Yy, co więcej, tak? W zeszłym roku we wrzeszczu w jednym bankomacie źle włożono kasetki i wypłacał dwa razy większe banknoty. E, setki zamiast pięćdziesiątych wypłacał. Tylko, że tutaj akurat było to działanie celowe. Tak, ale tam... No dobrze, ale pytanie jest, gdzie te pieniądze masz? Czy ja ich nie mam? A policjanci poinformowali o sprawie, zaczęli wypłacać sobie kasę z tego powodu. wody rzeczowe musieli co więcej, e, oprócz tego inno, inne bankomaty, tym razem w Kijowie, przetytułowano w ten sposób, że o określonej godzinie, kiedy znali atakującym i słupom, które te e, pieniądze e, pobierały, po prostu e, bankomat wziął i sam z siebie wysuwał pewną, pewną kwotę pieniędzy. Też jest przychodził, zbierał i dalej, nawet bez konieczności jakiegokolwiek wkładania karty, logowania się do bankomatu, czykolwiek. E, no i w ten sposób przez dwa lata działając bardzo właśnie pomału, metodycznie, małymi krokami, e, tak jak wspomniałem, 30 milionów dolarów oficjalnie wypadło. Ale tak, to nie są największe pieniądze, to naprawdę... No tak, mnie to dość duże. Nie, nie. największe pieniądze i te dalej przelewy to są właśnie te salami W i one przychodzą, tak jak Ci mówię, e, do 10 tysięcy euro, jeżeli chodzi o Europę. No ale akurat, akurat modus operandi tego, tego tutaj kraju, który nie obejmował tego. Ale, ale zbierz w tym momencie 100 ludzi, którzy dostaną po prostu po 10 tysięcy euro, tak? Ja myślę, że masz dwa biznes biznesplan i powinieneś zgłosić się do jakiegoś e, anioła biznesu, może <laughs> Ja myślę, że Maciej Glacki już to wie. Jak, tak, jaki, z tego, e, jaki z tego model? E, model jest taki, że e, nie było, no, licznik pójdzie ukradną, tak? Trzeba być ciągle czujnym. taki model przyjść z niespodziewanej strony. To, że ma się jakieś e, kupione kiedyś firewole, czy inne, tutaj to nazywają pudełka z bezpieczeństwem, o nic nie świadczy. Mają one kontroli, obsługi, doświadczonych ludzi, którzy wiedzą co robią. I tutaj jest taki cytat, który ostatnio e, przeczytałem w wywiadzie z prezesem firmy, pominę nazwę, która chce w Polsce wprowadzić e, możliwość przechowywania przez szpitale danych e, w tak zwanej chmurze. I to jest cytat. Jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa, to nasze systemy mogą się równie z giełdą nowojacką. Nie kupowałbym firewalla za 2 miliony dolarów, tylko po to, by zabezpieczyć się na hasło. Więc jestem ciekawy, kiedy, bądź może mi się uda, E, mam nadzieję, że nie, przeprowadzić e, za rok e, prezentację na temat tego, dlaczego ten sposób nie działa. przejdziemy dalej. Ja sztudą ludzie. Ktoś pewnie wie o czym mówię. Lizard Sław. Tak jak kiedyś dzieci nie miały teleranka, to tak w zeszłym roku dzieci nie tylko miały zepsute świata ze względu na e, wyłączenie, że ataki dystrybutora o serwis na e, PlayStation Network i na sieć Microsoftu i Xbox. Grupa Polsat, która wzięła e, odpowiedzialność za te ataki, powiedziała, że jest to reklama ich Butera, czyli serwisu, który można sobie wykupić właśnie DDoS-a na dowolny wybrany cel. Trzeba przyznać, że reklama jest skuteczna. I właśnie powstaje pytanie, skąd mieli takie pasmo, skąd mieli tyle komputerów, żeby skutecznie połączyć Sony i Microsoft? Czy właśnie... Byli bot, ale właśnie e, jest, jest coś bardzo specyficznego w tym botnecie, ponieważ e, zamiast przyjmować indywidualne e, pc komputery, jest taki co każdy z nas ma pewnie w domu. Jakie urządzenie ściągnę? Telewizor. <laughs> ja jeszcze miałem jeszcze jednej długie, ale też Okej. Okay. Największe, największe takie urządzenia sieciowe, które są na, naprawdę botnetami tak? To są na przykład plejty na, i oprócz tego oczywiście PS-y. Ale mi chodzi, ale mi chodzi o router. Ty, ty masz jeszcze internet. Sprawdź, sprawdź, sprawdź. E, to ja muszę z Rubreka spytać. I teraz tak, e, te domowe kontenery nie, są, nie mają dobrej historii bezpieczeństwa. Czy słyszeliście o różnego rodzaju tylu wówkach? Pytanie, czy one były zostawiane świadomie, czy nieświadomie. Tak, e, to też pokazało. Teraz chyba nie ma e, firmy, która sprzedawała takie domowe komputery, która by nie zaliczyła wpadki w pewnym momencie. E, I jaki jest jeszcze inny rodzaj, bo czasami się mówi, o mam komputer, Mam jakiś tam dziurawy firmware, ale na szczęście mam wyłączony dostęp z zewnątrz, nic mi nie grozi. Ale jak się nie zaloguję, to nigdy nie wykorzystam. Kto jeszcze, jakie jest inne urządzenie, które e, każdy z nas ma, nawet po kilka sztuk? Serwer. Telefon. telefon. Telefon. telefon. To nie macie serwera? już mam. Java? No, mamy. Dobra, dam cyrkowi, mam nadzieję, że dzięki temu uspokoimy <laughs> jego Dzięki. słuchopak. Teraz będzie musiał ze samochodu. Biznesplan ma! Telefon stacjonarny. Telefon stacjonarny chyba nie byłby który akcję w tym przypadku. Natomiast każdy z nas ma jakiegoś smartfona, e, który to oczywiście łączy się do naszej, naszej sieci lokalnej, prawda? Więc e, istnieją e, i dziury w innych serwisach typu XSS, Istnieją też e, sposoby na to, żeby skłonić użytkownika, wysyłając maila, cokolwiek, żeby wejść przed na taką stronę, Prze która... Przeważnie, przeważnie jeżeli mamy Androidy, to akurat e, mamy akurat Java, więc niestety lipa, tak? A jeżeli, no lipa, nie da się ukryć. Jeżeli chodzi o w tym momencie iPhony, na które akurat jest wielkie patrzy, właśnie dlatego, że jest wyłączona Java w, w iOSie, tak? Więc jest ok. Ale gej no to jest... No, ale, ale dlatego ludzie dążą właśnie do tego OS-a. Proszę na siebie, za pomocą dwóch e, można było zbudować stomowych e, e, Tutaj w tym momencie wkroczył Smyrny King.com, który powiedział, że jeżeli atakujący E, odpuszczą sobie e, ataki właśnie na Microsoft Office, to e, da im vouchery do swojego serwisu Mega NZ za, nie to pewien, chyba 30 tysięcy dolarów. No i pytanie, no tak, on te vouchery oczywiście przekazał, a taki zawsze, ataku zawsze stanął. No i to jest pytanie, jak w PAGI, przynajmniej część grupy wizytów, się przyznaje. To jest, niestety chyba słabo widać, bo tutaj mam rzeczy, że szybko się zapraszają na potem. To jest screenshot od stworu, na którym niejaki Wini, e, to jest proś według mnie zresztą, o tym powiem, e, napisał, że ma do sprzedania e, e za 50% ceny e, tam 15 tysięcy jeszcze tak, voucherów do e, e Mega NZ. Gdzie też nie jest zainteresowany kupy. Ale, ale, Oczywiście ciężko było połączyć te dwa fakty. E, ponadto, ponadto e, za chwilkę będzie zdjęcie. E, poza tym, poza tym udzielił też wywiadu telefonicznego w telewizji BBC razem jeszcze, jeszcze z innym kolegą na temat właśnie tych ataków. Poddano też analizy, analizy głosu, i e, na podstawie tego wywiadu i filmików, które zamieszczał na YouTube i w innych miejscach, on określa się do służby bezpieczeństwa. E, no, został właśnie zidentyfikowany. E, to jest nasz lat. <laughs> Ale to nie jest wszystko. Mamy drugiego kolegę. Ale brówka pewna, nie? E, o tym koledze z kimś powiem tak. więcej, ponieważ opowiadałem już w zeszłym roku. No, e, Słucham? E, Jeszcze nawet To spotkało się za momencik. Czyli tak, jaki z tego morał? Po pierwsze, to, że atak jakiś jest lokalny, to wcale nie oznacza, że on jest rzeczywiście lokalny, ponieważ bardzo łatwo możecie zamienić w atak zdalny, tak? Tak jak to się stało w przypadku E, naszych telefonów i infekowania routerów. E, I druga sprawa, że firmware, który jest w naszych urządzeniach, w starych Androidach, których jest chociaż 9 miliardy sztuk, e, i ten przede wszystkim producenta z nie jest aktualniany, jest bardzo często najsłabszym ogniwem. Jest tutaj myślę, tak. Natomiast ten kolega właśnie z tego drugiego zdjęcia, to jest nasz stary znajomy z zeszłego zimowiska, z grupy Hide the Planet to był jego I tam zresztą szeregu trochę dało mi się opowiedzieć, jak e, Agnopanet przejęło kilkanaście e, bardzo ważnych e, serwisów w sieci. Przede wszystkim wszystkich, prawie wszystkich registrów. Mieli dostęp do serwerów, mogli na przykład zmienić, zmienić wpisy DNS. Dużo, dużo, dużo było takich też ostatnio. I jednym z takich ciekawych ataków było przejęcie poczty MIT które e, tak naprawdę polegało właśnie na zmianie wpisu w DNS-ie i przykrywaniu sobie całej poczty do siebie. Czyli każdy, kto wysyłał pocztę na domenę NIT, tak naprawdę wysyłał pocztę do romek e, To jest taka uwaga, e, ponieważ zdarza się często, że mm, porzucacie swoje stare domeny. Robiliście kiedyś jakiś projekt, domena nie jest już dawno potrzebna i teraz pytanie, na ile ona jest ważna i atrakcyjna dla, dla potencjalnego atakującego? Czy nadal na tą domenę waszą starą mogą przychodzić jakieś, może ktoś wysyłać jakieś maile? Jeżeli nowy właściciel ustawi sobie kaczowa, cokolwiek, to wtedy zgadnie całą pocztę, która teoretycznie powinna być przygotowana dla was. I to może być dla niego skocznia, żeby korzystając z waszej zaufanej domeny, która kiedyś była, kiedyś była zaufana, ludzie wiedzieli, że należy do was, może dalej scyzować jakieś interpretowane ataki na waszych kontrahentów, znajomych itd. itd. Co jeszcze ciekawego wtedy panel zrobiło? Za pomocą znalezionego przez siebie Zido Dejana Moin Moin, to jest taka, taki system wiki. Przejęli serwisy Pythona, Wiresharka, Wugeta, Debiana i na przykład Nmapa. E, Włamali się też do, e, też za pomocą tego exploita, do Isikazi. To jest taki, e, taka organizacja wydająca certyfikaty etycznego hakera. No tak, przechodzi się szkolenie i na przykład znaleziono na, na tych na tejże organizacji stało trochę widać, ale jestem tak pod i Jego kopia jego paszportu. Przyszedł e, kurs etycznego hakę. Więc nie pomogło to za bardzo. E, I e, to jest jeszcze zaświadczenie, które też było, że przeszedł właśnie przeszedł właśnie procesu. To tylko tak mm, szybko. Jednym z tych serwisów, który mówiłem, że padł ofiarą ataku był EMAP. Pewnie wszyscy kojarzą Fedora, czyli e, mapa jeden z większych specjalistów do spraw bezpieczeństwa, który e, na tym samym serwerze rozwijał sobie na bazie do mapa e, system nazwany właśnie ANIS, który miał być takim IDS-em właśnie na podstawie mapa pisanym dla DARPA, czyli też dla, organizacji Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Handy Planet nie, nie mieszkało nie wiem, może u open source'owi to nie jest dobre określenie tego projektu, E, czyli jaki z tego wszystkiego mamy błąd? E, nawet takie, wydawałoby się, bardzo e, poważne serwisy, właśnie nawet Nmap, tak? Python, mogą paść ofiarą łamania. nic, nie ma po prostu celów niemożliwych do zaatakowania. Profesjonaliści, się FIODO też popełniają błędy, też mogą dzięki temu stracić swoje, swoje dane. O tej bezczelności, bo patrzę, to jeszcze pokoju troszeczkę później. No i mówiłem wcześniej, e, pilnujcie starych domen i pilnujcie tego, żeby e, kontrola w nim wpadła nie powoli ręce. Tutaj mamy słynny wyciek e, dużych znaków zdjęć celebrytek, tak zwany w planecie defapening. E, ja oczywiście tych zdjęć nie widziałem, gdzieś na sali też. Gdzieś na sali też moja żona, więc mi się nie wierzyć. E, e, pojawiło się dużo też teorii związanych z tym, skąd te zdjęcia się w sieci wzięły. Podejrzewano jakieś włamanie wielkie na iClouda, ponieważ mm, no, większość tych zdjęć było na iPhone'em. Co ciekawe, na niektórych też oprócz y, iPhone'a, iPhone'a Exity, y, y, oprócz tego, że zdjęcie zostało zrobione iPhone'em, widziano też wpisy wskazujące na to, że użyty to też Photoshop. No i okazało się, że rzeczywiście prawdopodobnie wyciek pochodzi z chmury, natomiast nie jest to, tak jak sądzono na początku, jeden wielki, jedno wielkie włamanie też zbranie wszystkich danych treści. Proceder trwał 6-7 miesięcy. Wpadło e, na niego niezależnie wielu amatorów cudzych fotek. Przepraszam, ale bardzo krótko trwało, bo na przykład inne procedury trwają po kilkanaście lat, więc... No trwają, bo tak naprawdę Nie jest okej, tak? E, co więcej, e, amatorzy takich fotek stworzyli całe formy, którym wymieniali nimi, niektórzy sprzedawali za, ten grube kwoty. No i Koniec końców, e, nie ma na to e, jakiegoś oficjalnego potwierdzenia, ale dwa dni potem e, wielu tych wycieku, który zakupił na Podczanie, za chwilę o tym opowiem, Apple załadowało ciekawą dziurę w swojej usłudze Find My iPhone. Okazało się, że API tego, tego serwisu umożliwiało wielokrotną próbę załadowania się bez żadnych timeoutów, bez żadnych cokolwiek, tak? Więc to był zwykły, to był zwykły dowódca. Jak można było się domyślić, e, większość celebrytek, celebrytek nie ma haseł generowanych z jakiejś, nie wiadomo, jakich e, aplikacji, tam kiełbasów i tak tylko to hasło właśnie z do Jessica na Spotrzyjki dla Dzięki temu, że w tej konkretnej usłudze API była, e, była dziura, e, można było potem zalegować się i ściągnąć zdjęcia z backupu z Apple. To jest taka ciekawa historyka, ponieważ znalazł się jeden kolega, który chciał na tej całej sytuacji zebrać trochę feru. No i na Fołczanie, szkoda, że tutaj nie do końca to widać, ale teraz, teraz wszystko powiem. E, Zamieścił takie zdjęcie, na którym, to jest off <clears throat> na którym chwali się, że ma tych zdjęć dużo więcej. I tutaj, e, w tym miejscu, E, są nazwy komputerów z jego się ciągały. one się, one się nazywały Tristan, Brian End, coś tam, Rimice i e, Bat. No to e, kilka e, szybkich poszukiwań Google. E, okazało się, że Bat pasuje do profilu pewnej firmy zajmującej się stworzeniem stron internetowych. E, których y, właśnie członkowie nazywali się dokładnie tak, jak komputery sieciokami. Samo to, był to obrazek wrzucony na animowane forum z obrazkami, tak, do Samo w sobie jeszcze było niczym. Y, natomiast korzystając z tego, że mamy już nazwisko takiego kolegi, który no, mógłby jeszcze coś mieć yy, z tym, z tym związanego, gdyby to najpierw na forum szachowym powiązanie e, między jego imieniem, nazwiskiem a pewną ksywą, ombudsman bodajże, i ta sama ksywa wystąpiła na Reddicie. E, I na Reddicie e, w innych postach, które wrzucał wcześniej, znaleziono screenshoty, w których również występowały te same ściany. Kolega nie przyznał się do winy, i powiedział, że e, był to tylko właśnie taki, e, taka chęć zapuśnięcia, e, że to mi on ukradł te, te zdjęcia i wyłonił o co chodzi. Na razie z tego co wiem, są dał wiarę i nie, nie miał postawionych zarzutów dotyczących no właśnie kradzieży tychże zdjęć. Natomiast... Dziwicie, że są dał wiarę? Co? Dziwicie, że są dał wiarę? No, <laughs> w sumie nie. Natomiast jak tu widać, nawet chcąc y, zabłysnąć, czy tam e, przypisać sobie coś, czego się w coś nie zrobiłem, też należy uważać. E, Jaki z tego moda, tak jak mówiłem, wszędzie, gdzie możecie ograniczać próby logowania się do, do waszych usług i e, pewnie w tym przypadku wycik może trwać wiele miesięcy, może być niezauważony, to, że nagle wszystko wywaliło w powietrze, to nie znaczy, że gdzieś tam coś e, i wyciekała drobnymi, drobnymi strumykami. Okej, okay. no i przerzucimy do Sony Pictures. Z tym problemem, jak trudno czy w ogóle zacząć. E, o technikaliach nie zdążę Ci powiedzieć, myślałem, że dużo już strony. E, natomiast powiem, co można stracić e, też na przykładzie Sony Pictures. No zaczęło się dość niewinnie. No Panie księdze przed wyciekiem e, szefowie Sony Pictures zostali maile, e, w których grożono e, im, że jeżeli film The Interview pojawi się na ekranie kim, to jest coś strasznego. I jeżeli chcą, żeby nic się takiego nie wydarzyło, to mieli wpaść w w wysokości były duże pieniądze, chyba 100 tysięcy dolarów na no, jakieś tam daleko. konto, oczywiście bitcoin. E, no, tak jak, tak jak wiadomo, e, szefowie nie posłuchali tego i kiedyś przychodząc do pracy, e, wszystkie komputery, kiedyś gdy ludzie z Sony przyjęli do pracy, wszystkie komputery wyświetliły taki oto screenshot, to jest ten, God Guardians of Peace. No i tutaj jest napisane, że tak, ostrzegliśmy was, e, nie spełniliście naszych żądań, tutaj są linki do waszych danych. Nie? E, o, a działają do dzisiaj? Teraz nie. Tak, tak. Nie sprawdzam. Same e, natychmiast próbowała sprzedawać całą infrastrukturę, ludzi odsyłano do domów. Co więcej, zamierzamy również łączyć się z w domu z lokalnymi Zaproponowany do rozmowy telefonicznej, tak w ogóle, tak? Na dzień dobry. Eee, kulturami, e, ze sprzętu Boga. Eee, co poszło? Eee, Wymieszono cztery nieskończone filmy. No trochę więcej. Znaczy, ja mam czterech. Poczta, poczta, przy czym poczta jest taka dość e, ciekawa, ponieważ Okazało się, że mm, wiele szczegółów między sobą wiele szczegółów wy, wy, wy, wypłynęło, jeżeli chodzi o, e, jeżeli chodzi o e, kontrakty. E, tak, o kontrakty chyba nie zeszło. Natomiast na przykład pozwalałem sobie na takie dowcipy w stylu, że pani wiceprezes e, pytała innego wiceprezesa, że spotyka się z jak Obamą, o czym ma z nim rozmawiać, bo to nic ciekawego i, ten, i czy ma go spytać, czy podobało mu się Django. To jeden z takich, jeden z takich tekstów, ale, ale tak naprawdę wyszło akurat więcej rzeczy. Na przykład na e, Angelina wie, że kurde tyle i tyle jest stawki za godzinę, a przy ustach i e, poprawkach, które robi odnośnie cycku, tak? No niestety, no ale... tutaj akurat może być już ciężko. No, no ale, ale tak, tak poszło, tak. Tak poszło. E- no i, i to wszystko było w poczcie, tak? I w tym momencie... Poczcie nie! Różnych takich kompromitujących... I to wszystko, to wszystko, to wszystko niestety, ale wynikło z tego, że Sony niestety, ale dostosowało się do nowych e, warunków, tak? I, i nie robimy Ale czy, czy ty chcesz wykładać, czy się tam gdzieś wreszcie? Nie, no, <laughs> do E, listy płac, e, oczywiście potem wzięto je na tapetę i e, zgodnie... To nie były... Nie wiem, czy to było... To nie były Ej, zamknij się, bo wkurwiasz ludzi, co? To były tylko czyszczowe listy. Możesz się przymknąć, bo przeszkadzasz naprawdę. Dzięki. Okazało się na tej liście, po tej listy płac, oczywiście najlepiej zadawiającymi osobami są biali mężczyźni co też wywołało burzę w różnego rodzaju środowiska, e, ponieważ różnice nie były małe. E, co ciekawe, wyciekły również klucze prywatne, e, używane do podpisywania oprogramowania Sony. I tutaj niektórzy badacze bezpieczeństwa zrobili z nich taki dowcip. Na początku myślano, że rzeczywiście te klucze zostały użyte do podpisania malware'u, rozsyłanego dalej, ale to, się okazało, że ten mały jest takiego niedawno kilka osób właśnie związanych szeroko pojęty bezpieczeństwa, przyznało się, że po prostu wzięło sobie te klucze, bo popisywało różne pliczki i chciało zobaczyć, jak daleko się to rozprzestrzeni. No muszę przyznać, że im weszło. Gdzieś takie też dużo e, no, informacji dotyczących monitoringu e, antypilockiego, e, całej infrastruktury przyjął te wszystkie ważniejsze konta na mediach społecznościowych, Twittera, Twittera, a zaraz wam powiem dlaczego. E, tutaj, słabo to oczywiście widać, nieco zwykle, tutaj jest lista takich e, ciekawych plików z kontraktami. E, tutaj jest Krzysztof Penderecki, który dał coś za muzykę do Evil Dead. Evil Dead, nie znam. Może znacie? No ale tutaj jeśli coś powiedzieć szczegóły, to możecie zobaczyć. No. Natomiast to jest, no tak jak widać lepiej. Z różnych katalogu, z różnych miejsc złożone do kupy które znaleziono na różnych e, komputerach i serwerach Sony, nazywające się login password, scaris password, password coś tam, password to change, e, SSL sets on Windows servers i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Website password. E, czyli zasadniczo tutaj nie trzeba nic znać. Wszystko, wszystko było podane jak na, jak na tacy. Co więcej, Aha, jeszcze cofnę się na chwilkę do drugiego slajdu. Pytanie, jak to e, wpłynęło na e, kurs e, akcji sądu na Niemczech? Spadły. Spadły, ale nie tak bardzo jak wcześniej, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie tylko słynną akcję z Lusek, o której też dużo opowiadałem, mhm. które też wzięło sobie na cel i też wyłączyło PlayStation Network na, na długi czas. Wtedy spadło z 31 dolarów na 20, teraz tylko z 22 znowu na 20. Czyli jednym też okazało się, że to chyba nic takiego. Albo że się już przyzwyczaili. Właśnie, się przyzwyczaili. O ile spadło? O ile procentowo spadło? Ale była taka akcja Xboxa, że y, nie można było się logować na, na grę y, online, tak? Czyli należy po prostu przyznać, że jeżeli jest się akcjonariuszem Sony, trzeba wziąć jako e, do, tak, ryzyko biznesowe, że następne 3 lata jest jakiś fajny moment. E, okazało się też, e, tutaj jest link, e, tego oczywiście nie widać, dla osób, które są bardzo zainteresowane, e, ale istnieją e, dość mocne poszlaki mówiące o tym, że w tym samym czasie trzy inne grupy też były obecne w sieciach sądu przez cały czas. <laughs> Dlatego sądy straciło, tak? To się z tego wolał. E, jeżeli piszecie coś, nie wiem, czy prywatnie, czy służbowo, prywatnie, uważajcie na słowa, nie wiadomo kto to czyta, albo kto może to przeczytać w przyszłości. E, tak jak już mówiłem e, w poprzednich slajdach, fajne pudełka bezpieczeństwa, tak, za dwa miliony dolarów. Też mogłoby to dodawać. Sam miało jak to Nic nie pomogło. E, I teraz tak, jest taki trop, który mówi, że za włamaniem stały właśnie albo północno-koreańskie, albo chińskie służby. E, tego się mocno trzymają z kolei amerykańskie służby. E, natomiast też są wątpliwości, to też wysyłam linka, ponieważ pewne tropy dowodzą do Tunezji. E, i do e, no nie, grup związanych bardziej z radykalnymi grupami islamistycznymi niż e, z Chinami. ISIS? Nie, tak naprawdę. Wyniki jeszcze z tego modu, tak jak wiem, trzeba dbać o swoich pracowników i dbać o ich poziom wykształcenia. Sam sprzęt niczego nie robi. Po wycieku to jest jeszcze też Sony z kolejny błąd i wizerunkowy. Próbowano za pomocą właśnie nakazów sądowych i dróg zmusić strony, które pisały o tym wycieku i dawały linki do, do ściągnięcia tych torrentów. A, właśnie to jest jeszcze ciekawostka. Przez pewien czas torrenty e, z tymi danymi były cytowane z serwerów Sony na Amazonie. <laughs> Natomiast jak to się wszystko odbyło technicznie, sprawa jest jeszcze zbyt świeża, dokładnie nie wiadomo i mam nadzieję, że wyjaśnienia będą mogły przedstawić za rok. W sumie dziękuję bardzo. To jest jeszcze lista stron. Y, jeżeli mielibyście ochotę, zapraszam do odwiedzenia i zapoznania się z materiałami, które się znajdują.